Gang 那些 hater 又在那边废，废了那么久，怎么还是那么废？总在别人背后那边搞鬼，一直到最后还不是跑来抱你大腿呀？不了解事情真相，总在网络说话，让我怀疑你是不是抓着抓到键盘？没有关系，就那边自己耍，看我继续唱唱到你心里发寒。好啦，不想你每天闲得发慌，每天不断关注我，让我觉得我是莫仔呀。每种面对人群，总是那副怂样，光辉的狗，我根本什么都不敢讲。只要你们这些 hater 一。 一天还在，我就有动力能够继续嗨，打肿你的脸，让大脖子歪。我就是天才，就是他妈那样拽。我这辈子所有骂名绝不会离开，绝不会离开，绝不会离开。总有一天让你们根本不存在，根本不存在，根本不存在。我这辈子所有骂名绝不会离开，绝不会离开，绝不会离开。 总有一天，让你们根本不存在，根本不存在，根本不存在。对着充满谩骂，世界我已经受够，各种腐败的言语早已不再受控。当我看着那随风起的网友攻击的方式扭曲的想法，让我有个冲击，叫你做你自己。 是出来惹事，虽是自由社会，但也不能随地排泄。你说这是言论自由，到底关我屁事？管好自己嘴巴，别说什么可不可是。多少创作才子被随意评论杀死？就算世界名画，曾经也是张白纸，就别再打嘴炮。叫人多么高调，先别急着放弃治疗，我还能帮你祷告。Hey bro，他妈笑什么笑？我玩老舍不是为了嗑什么药？你们根本就不懂，也不去了解这个文化。就少在那边骂别人是假的，你们这些混蛋！在所有骂名绝不会离。 离开，绝不会离开，绝不会离开，总有一天让你们根本不存在，根本不存在，根本不存在。背着所有骂名，绝不会离开，绝不会离开，绝不会离开，总有一天让你们根本不存在，根本不存在，根本不存在。